Yo mga trops, no? Kumusta? Kumusta kayo dyan? <laughs> so yun no, mga trops, uh, maraming maraming salamat sa patuloy na suporta sa channel ko, no? Kahit uh, small YouTuber lang ako, no mga trops. Nandyan yung suporta nyo, no? Maraming maraming salamat, very appreciated. <laughs> so yun, yung topic natin ngayon is about homesick, no? Mga trops, so isang word lang siya, no? homesick. So, one word. Pero, bilang isang OFW, tulad ko, na masakit sa amin yun. Grabe. Yo mga trops, no? Kumusta? Kumusta kayo dyan? <laughs> So yun uh, mga trops, uh, maraming maraming salamat sa patuloy na suporta sa channel ko. No? Kahit uh, small YouTuber lang ako no, mga trops, nandyan yung suporta nyo. No? Maraming maraming salamat, very appreciated. <laughs> so yun, yung topic natin ngayon is about homesick. No? Mga trops, so isang word lang siya. No? Homesick. So, one word. Pero, bilang isang OFW tulad ko na masakit sa amin yun grabe kung isipin na mal malupit ang uh, nararamdaman namin pag narinig namin yung homesick <laughs> no nakakalungkot kasi yan yung word na ayaw na ayaw namin marinig so alam nyo ba ano mga troops nung pumunta ako dito sa Saudi so dala ko yung sarili ko pangako rin sa sarili ko na sana makayanan ko yung mga problema, yung, yung pag, pagkakamis sa pamilya no, na may iwan ko dito sa Pilipinas ng mga trops. So, yun mga mga trops. Uh, ah, yung una kong naisip bago ako mag-Saudi yung may iwan ko sa Pilipinas. Yung pamilya ko, yung anak ko, yung papa ko, mga kapatid ko. So, nandun lahat to, mga trop. So, napakalungkot kung isipin. So, kaya nung umalis ako galing Pilipinas, ah, nandun yung kalungkutan, nandun yung ah, nandun yung alam mo yung nararamdaman mo na sobrang sakit kasi 2 years 2 years mo silang hindi makikita sa sa mga mata mo no? hindi mo sila mararamdaman na mga trops napakahirap ng ganong uh, sitwasyon so yun nung umalis ako pa 2016 sa Pilipinas grabe grabe yung lungkot na naramdaman nung dumating ako dito sa piling ako sa Saudi mga trap so grabe yung lungkot na naramdaman ko kasi first time ko dito sa Saudi no so ito yung first time na bansa na napuntahan ko so naranasan ko yung alam mo yun no, mga tropa yung umiyak kasi namimiss mo yung pamilya mo no mga trops yung pamilya kasi yun yung pinaghuhugutan natin eh so ng ibang bansa tayo para matulungan natin yung family natin sa Pilipinas no, mga trops tama ba ako doon so yun grabe no mga trops yung homesick mararamdaman mo lang yung after 5 months, 3 months, ganun. 3 months naramdaman ko yung homesick. Eh. So, nandun yung first time, uh, unang taon, no, ng New Year. So, grabe, no, yung family ko sa Pilipinas, dati nakakasama ko sila. Nung nandito na ako, hindi ko sila makasama lalo na pag uh, naisip ko yung anak mo no? nakakalungkot yung mga ate mo, kuya mo dati nakakasama mo sila di ba nakakasama mo sila uh, lalo na pag New Year yan, Christmas yun yung kasing gathering ng family tigot pa sa lahat yung hindi mo rin makakalimutan yung birthday ng anak mo no, na, dapat ah, dapat kasama mo yung anak mo sa birthday niya so nakakalungkot yun wala na siya ang ah, sakit sakit ng feeling na ganun no? Ah. so nilasan ko na lang yung loob ko so yun grabe napakahirap no? ang homesick so yun na mga trops grabe Ikaw, ikaw lahat, ikaw lahat. Ikaw lahat ng kikilos. Paglalaba, lahat. Gamot ng sarili mo, ikaw. So, no, ba bago tayo mag ibang bansa, no, mga kapwa ko, ano dyan, na gustong mag-abroad. Ah, so, dapat isa-isip nyo na kaya nyo mga trops kaya nyo hindi yung mag ibang bansa lang dahil gusto mo kumita ng pera hindi, hindi dapat ganun dapat isipin nyo yung mga mararamdaman nyo pag nandito kayo no yung pamilya yung anak mo asawa mo no, mga kapatid mo hindi mo sila makakasama <sighs> so yun mga trops yun lang ma-share ko no uh, maraming maraming salamat uh, sorry, uh, pasensya nagpaya ako kasi talagang malungkot talaga sobrang lungkot tingin-tingin ng marami sa mga nanood